Snitch! Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich sag's nicht noch einmal. Los. Ich will nicht, dass es lädt! Start! いものを見せてやろう何